Hello guys Eco Shop Check Okay semalam aku pergi kedai RM2 Aku beli benda ni Okay tengok apa aku beli eh Ni kabel tie Ini Lepas tu aku beli Dua bakul sampah ni Okay Lepas tu aku beli satu dulang ha, Dulang pasti. Nak tengok apa aku buat? Stay tuned Okay, so hari ni aku nak tunjuk macam mana aku nak buat side table aku sendiri. Okay, so kita perlukan dua bakul ni. Lepas tu ada spray. Ikutlah korang nak spray warna apa. Tapi aku pilih warna gold. Lepas tu gum. Lepas tu ada... Uh, apa nama dia ni? Cable tie. Lepas tu dulang. Okay, so mula-mula sekali kita akan telangkupkan dia macam ni. Okay. Lepas tu kita akan guna cable tie. Kita akan masukkan dalam lubang ni untuk cantumkan dia. Okay, lepas tu korang ambil gunting. Korang gunting lebih ni. Okay, lepas tu korang letak dulang kat atas ni Lepas tu korang gum Ok so bila gam dah kering Kita boleh spray Ok kita dah siap spray So kita biarkan dia kering dulu My side saber dah siap